сомонаи мо дар ютуб васташная реп лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед аймана душа аймана душа аймана душа ишқа намефаҳмӣ намедони ти дардоша азоби сахтат мета вақте ӯ катид набоша ғамат мета мегазара мега неки дуруғе да дили ти мемона ӯ то бадани ҳаёта ҳар вақте мебиниша дилат да ҳаракате ларза мегира таната бини да пари дигае о ту духтари бедил надори дил ёшиқ ошиқ када партофти ман неки нашиди ёшиқ ба қадр мераси ти рӯзе бо донаи ишқ дари бадмеша уже пайдо меша дигар ишқ дига намехоҳам касе ки хиёнатм кард ба хотири кам بغلیم و از منتم کرد دل دیگه عشق نگو عشق حقیقی کم ای عاشق قرات نگو کن چشمای همش نمای خندوران و بو میخندد خنده های بغم اینا مرا مشک شدم پیدا شد دل لا شن نیام ای من دزورش ای تا دزور تر دارم ای تا دزور تر دارم ای مادا زور شن نیام ای مادا زورش ای تا دزور تر دارم از زورتر دارم ایمد از زورشم نیام ایمد از زورش ایتد از زورتر دارم имрӯза мегазара пагарам пагай дигарам ҳаметана мегазара инашидак саҳарам азобай ҳар тараф меҷиқамаи ошиқа то ту фаромӯш меша ки дил мешава тика тика то қаги ғаму дард гирьяҳои танҳоӣ азоби ҷудоӣ кай мекунем раҳоӣ тақдири бетақдир доштам ба зиндагӣ як бор синам нигоҳ ки дидӣ ай магандагӣ ишқа гунагор бикунам ё ки тӯра бугумада бугу ту харнакӣ чӣ нарасидаймат туда ба гуфтуд камбағал будам ҳамӣ будай сабабаш бозӣ накаяд دختر و چرا بریس روز من میداد خدا ثروت و بوی گری را بعد مرا می خریدم تمام دنیا بیرا بر مشیدم و خوشبخت و گفتی تو بس اون وقت خریدم اما با مول و نفس خوب من دروش نیار ای من دزورش ای تو دزورتر دارم ای تو دزورتر دارم ای ما دزورش نیا، ای ما دزورش، ای تو دزورتر دارم. ای زور شد ای ای زورش آیت تر زورتر ای آیت ده تر داره